Ma Canada Ne Normaldir Kanada İsmail'imize de pasyon kesin var. Damar da bağır kurun. Una vez como cos'è te è che pastegna, voi guadagnate il pagno, non può. Che film, certo c'è una gola. یا کتنه شکافی بزنم و من ده، دو مال دوام مکد ها خاله نیست، سری سری سری سری سری سری سری سری سری سری سری سری سری سری سری